когда болеть веселый гурьбой катались с горок Нам так хотелось быстро повзрослеть А старики сидели ждут солдаты писем от девчат. Себе казались взрослыми вполне, а старики кому за пятьдесят. Была я и два раз вступила в жизнь, на пальцах Вопросы жизни решаем